você aí sentado confortavelmente, respirando. Inspiração conectando com a sua expiração. Um tempo só para você. cada inspiração você mergulha mais no seu interior. A cada expiração, as tensões em seus corpos se abrem e você relaxa mais e mais. Apenas esteja aí. Inspirando e expirando. Cada vez mais lento. mais profundo dentro de você. cada respiração, sua consciência se expande mais. Seu corpo pulsa e vibra em maior intensidade. Você está cada vez mais dentro, relaxado. conectado com o divino em você. Mas mente absolutamente desperta. Apenas inspire, expire mais e mais dentro. E assim no interior do seu ser, você percebe o seu corpo etérico. Este corpo de energia quatro dedos além do seu corpo físico, da sua pele. E passeando neste corpo etérico, você toma consciência que ele é a réplica perfeita do seu corpo físico. físico e etérico absolutamente conectados. Sua atenção se volta ao corpo de energia no seu corpo etérico. Um corpo absolutamente estruturado em linhas. você passeia por estas linhas, a quais você conhece com o nome de meridianos. Sua consciência caminha neste corpo etérico desde o ponto em que esse meridiano começa desce pelo seu corpo, conectando com os órgãos do seu sistema físico. Tantos lindos meridianos. E caminhando por estas linhas, você vai percebendo que elas se formam de pontos de luz. Alguns desses pontos conectados a seus órgãos. Todos eles conectados à sua pele. de energia. Lindos pontos. Espirais de luz em cada um desses pontos. Apenas respire, tomando consciência disso tudo. e perfeito corpo de energia você tem. Uma grande linha de energia desce na parte superior da sua cabeça, pela frente do seu corpo, até a sua pelvis. enquanto outra linha linda de energia sobe do seu cox pela sua coluna. E se conecta à primeira linha no alto da sua cabeça. Uma grande esfera ovalada de luz. A linha que desce pela frente do seu corpo, trazendo a sua energia yin. A linha que sobe pela sua coluna, sua energia yang. masculino e feminino conectado em você. Descendo em equilíbrio perfeito por esses meridianos ao interior de cada célula. visualizando, caminhando dentro, se encantando com essa arquitetura divina perfeita dentro de você. E assim caminhando, você percebe as grandes usinas de luz. Centros de energia que giram à medida que você presta atenção neles. Tantos pequenos centros de energia mais de 500 esferas de luz girando, algumas conectadas aos meridianos, outras apenas conectadas aos pontos giratórios de luz. Você apenas respira, observe e se encanta. atenção novamente vai para a sua coluna vertebral. E neste corpo etérico de luz, à altura da sua coluna, você visualiza sete grandes centros de energia. cada um deles conectado a alguns órgãos, a certas glândulas, fabricando hormônios preciosos para a perfeição do seu físico. Conectados a esses sete centros, os centros menores de energia grande rede. E você aí apenas passeando. À medida que você vai tomando consciência da preciosidade do seu sistema, complexidade desses pontos interconectados, essas linhas, essas redes. Você percebe sistemas antes não conhecidos. Com uma respiração, você vem ainda mais para dentro. E ainda mais dentro, numa consciência ainda mais expandida, novas linhas se apresentam. Você apenas respira. a sua consciência a informação das outras partes adormecidas em você. Sua alma, seu espírito. Parte dessas linhas de comunicação adormecidas no seu sistema físico. Quais cabos de comunicação as novas linhas estão cortadas. desconectadas do seu sistema físico. Você apenas respira. E assim respirando, você decide. As comunicações interlinhas foram cortadas para te proteger. Para te permitir experimentar apenas o humano, apenas a matéria. Novos meridianos novos pontos giratórios, novos centros de energia. Apenas respire e sinta dentro. Você está pronto? Deseja você agora alçar voo? Conhecer e explorar essas partes adormecidas em você? Autoriza você que o seu subconsciente se expanda a nível de consciência. medida da sua autorização. Cinco novos centros se ativam. Sua mente se transformando em mente divina. linhas de meridianos superiores se conectando aos meridianos do corpo físico, novos pontos giratórios. O humano se elevando ao divino os códigos. Nova rede. Uma rede sobre a rede interna do corpo físico. Abrindo a sua intuição, o seu saber que se sabe. personalidade escuta. Um profundo diálogo se estabelece nesse momento. Redes de luz extracorpóreas sendo ativadas. Ativam os cristais cristais no seu sangue, nas suas células. Você respira e se expande ainda mais. E assim conectada com a voz da alma, você visualiza o divino. A fonte em é você. Sua essência divina, sua presença eu sou. Sua imagem e semelhança de Deus novas linhas. Linhas que se conectam às outras linhas. Pontos que se conectam com outros pontos em vibrações cada vez maiores. Linhas axiatonais. sistema axial ativado. Todo o sistema metabólico e endócrino, trazendo da pura luz o alimento perfeito. Toda a nutrição necessária, a todos os corpos do sistema físico. divino e humano absolutamente conectados em comunicação perfeita. Hormônios ativados em Sua Majestade, em toda a grandiosidade da Sua perfeição. Néctar dos imortais. Você está aí passeando por todas essas redes, regendo, conectando, sentindo a vibração. Tocando essas cordas no seu corpo físico, no seu corpo etérico, no seu corpo de ascensão. coração. Mente e coração funcionando em 100% da sua capacidade de energia. A consciência e a mente do divino em você regendo sua vida. rede humana, na rede divina. A rede do corpo físico, na rede dos corpos espirituais superiores. Ao seu comando. E na medida da sua perfeição, e na medida da sua permissão, as redes que te ligam. Há outras dimensões dentro do seu universo são ativadas agora. Você, é o ser planetário, absolutamente ativado no ser universal. linhas de comunicações perenes, redes dentro de redes. Nenhuma limitação. Você se sente absolutamente livre para voar, aprender assimilar. As vidas de códigos superiores de luz. Você está aí. Corpo etérico do corpo físico ativado no corpo etérico superior, espiritual e eterno. Você adquire asas. começa a voar. E à medida que você voa, como co-criador do seu destino, você ativa as redes e linhas multidimensionais. Todo o seu macrosistema ativado grandes usinas de luz, se conectando a essas linhas que descem degrau por degrau em novas linhas conectadas umas às outras até a linha do seu meridiano. Códigos de luz descendo através dessas linhas entrando no seu sistema físico pelos poros da sua pele, ativando o ponto de luz no interior de cada uma das suas células físicas. Tão linda rede de luz. Tão lindo sistema de luz supraluminal um lindo ser multidimensional. Você se senta no interior do seu coração e respirando e inspirando dentro. Você apenas visualiza em macro telas a nova rede. Você bem no centro desta rede. As linhas saindo de você e voltando a você. Seu coração pulsa. seu corpo pulsa. Linhas de luz, corpos de luz. Supraconsciência. Você e Deus se tornam um. Respire profundamente. Uma respiração ainda mais profunda. À medida que você aceita e acolhe a totalidade do ser que você é. Isto é o que você realmente é. você silencia profundamente dentro. Apenas sentindo a vibração de todo o seu macro sistema de energia, seu total sistema de luz ativado e manifestado para você e em você. você continua permitindo que tudo termine de se manifestar. Enquanto seu coração se abre, celebrando a nova realidade nesta canção.